siamo fuori e voglio fare così eh, sono Connor eh, tu drone allora abbiamo vari tipi di droni ma oggi vedremo uno buono basso in costo altro buono un po' troppo soldi e altro molto buono simile al professionale per tantissimo soldi abbiamo 300 euro 500 euro 1000 euro ok questo è il pulsante sino mini z che è molto buono così piccolino questo altro è un un DJI Mavic Mini 2 molto buono le caratteristiche dopo vediamo un po' tutte le caratteristiche che abbiamo con questo facciamo <clears throat> qua un attimo e questo è un Mavic Air 2 questo è altra cosa vediamo un po' guarda questa e questo oh, la differenza questo è molto più grandi più pesanti 249 grammi 570 e tanti grammi sono buono tutti quanti questo buono questo buono questo buono questo 300 questo 600 questo 1000 e più allora se tu vai a fare sei principiante e vuoi fare il video per la tua famiglia di vacanza eh? ti puoi prendere questo è molto buono mille similitudini aspetta mettiamo questo guardate la pancia questo e questo sono molto simili eh? molto simile è quasi uguale hanno l'ottica, la luce, sensori, camera camera sotto pure questo sensore ottico la luce camera molto buono questo lo apri è una vera bestia questo è molto molto grosso vediamo qui è piccolino che per quello è mini piccolino stesso stesso sistema sai? e guardate eh? e abbiamo questo che fa un po' diverso l'apertura ma no? è molto molto simile anche hai visto sono i droni sono per me molto buono e voglio fare una foto no questo no facciamo un tratto vediamo 3 secondi facciamo così vai, si, vai a fare le, il video familiare puoi prendere questo questo ha delle caratteristiche molto buone la batteria è molto buona il tempo di volo è buono le camere è buona i sensori sono buoni non ce l'hai il sensore qui non c'è ma c'è indietro allora va bene per mettere qui la, la tessera a una la avranno da micro SD e puoi fare veramente video buono di qualità non troppo troppo ma sta bene per, per il particolare tu ce l'hai i soldi ti prende questo perché è tutto lo stesso ma questo è meglio la connessione la connettività è molto meglio che questo la eh, batteria questa rende in più che questa ma questo fa il video abbastanza migliore che questo questo video è molto meglio eh, la luce, la qualità, il frame quello de, del bitrate è molto buono il minimo ma se voglio fare qualcosa veramente buona questa è la vera bestia questa batteria è molto più potente molto più, più potente questo anche <clears throat> eh, anche guardate questo è molto buono eh? le caratteristiche sono dei filtri nd un po' troppo oscuro ma va bene se la situazione di luce è può essere che nell'Italia, Francia, Spagna, al sud, eh, nell'estate, la luce è molto forte, molto brillante allora le mette un filtro e va mo molto molto bene questo drone mi piace tanto ce l'hai il soldi 1000 euro prende questo ma ricordate io ce l'ho eh, il carnet il carnet per fare questo vediamo qui ah questo è del, del mini questo è così per il mini vale io ce l'ho un, un, filtro ND per, per andare meglio il colore questo l'altro come piace a me ma io vado da ESA o il carnet più altre documentazioni altre documentazioni per fare questo questo non può volare in tutte, in tutte le parti deve andare con occhio deve guardare in più non può volare sopra situazioni urbanistiche, deve andare a natura, al mare, in montagna, in campagna, ma questo lo puoi fare di, tutte, tutte le parti. Allora tu devi vedere che vuoi fare. Se ti piace le città, andare in città in Europa, volare qui, là, là, là, questo, questo. Allora se vai di più devi prendere questo, è molto, molto buono vedremo il video prossimamente forse domani vado a, a fare qualche lavoro e niente Conor per tutto ci vediamo nel prossimo video Ucraina no pace Ucraina difesa Ucraina e uccidere a tutti il bastardo uccidere a tutti questo non si ferma fermando una guerra, si ferma con questo. Questa è la maniera di fermare tutti i stronzi bastardi. Questa è la unica maniera. Putin non capisce, deve capire così, come fa lui. Talion, la legge del talion. Tu, tronco. Lo stesso con il mio capo, che mi ha preso in giro, mi ha preso da imbecile, eh? a fare il tonto, due mesi tanti. Perché? Perché lui è rei, per i soldi. Io chi sono? Tu, drone, io sono tu, drone, aiutare. oh, escucha, eh, No me acordaba que no hablas ninguna lengua, solo, solo criollo lo tuyo. Anda para allá vos. Ah, me trajiste la vitamina, hacía tiempo que no me traías vitamina, ¿eh? Osvaldo, que hacía tiempo que no me traías vitamina, gracias. Pero me da dolor de cabeza, ¿te acordás? Le tengo que... Ahora con el tema este ya no usamos más vodka. Claro, yo le ponía vodka porque me anula, me anula el dolor de cabeza, pero ahora le metemos alguna otra cosa y, va súper bien, no pasa nada. Así no me duele la cabeza. Claro, la naranja me patea el hígado y yo le a vodka y es una solución que encontré que no me da dolor de cabeza. Pero bueno, vamos a probar con esto, ¿no? Está bueno, un perfume. Oh, oh, cargadito, ¿qué era las 11. Bueno, acá desayunan así para manejar un autobús, un tren, o para ir a la obra, a subirse a un piso 15 a poner pero bueno, hay gente que, no puede, entonces hay canales que son canales que tienen, tienen la money, y, pero hay gente que no puede, entonces yo siempre les digo que vayan al ZLL o alguna cosa así. A mí hay JRC también me ha, me ha funcionado en su momento, que un youtuber me mandó un dron y lo probé y me pareció que, estaba bien. La verdad que para ser de, de gama baja estaba muy bien, muy bien cómo volaba, cómo se controlaba, de pronto el freno y eso, dejo el video aquí, eh, no iba del todo, pero estaba bien, un dron barato. Porque dicen, me quiero iniciar, no quiero gastarme 300 euros, ¿no? Se pueden comprar un, usado por 300 euros, ¿eh? de un mini. Y sin un Hubsan nuevo, por 300 y pocos euros también. El Sino SE o alguno de esos y les va a ser suficiente. ¿Y qué pasa? Se compran un dron de marca blanca y los controles, la señal, las cosas son de una calidad de marca blanca y se están iniciando pensando que van a gastar poco y les dura dos minutos el dron. Gastan un poco más y este dron se equivocan y vuelve solo y va bien el sistema, va bien la ubicación, van bien los GPS, van bien, todo va bien entonces sí, gastaron un poco más y no saben cómo hacer, pero esto prácticamente vuela solo. Lo que es el vuelo, etcétera, es prácticamente automático. Lo que hacemos, lo que tenemos experiencia es eh, primero la edición y después controlar la, la app en, todo su abanico, ¿no? Pero para uno que se esté iniciando y quiere volar, se consigue un dron de estos baratito, pueden ir a un usado de, Mini 2 o Mini 1, pero yo les diría que todo lo que es señal wifi fi lo olvidaran y se dedicaran a buscar OcuSIN y sistemas distintos de, conexión. Dicen, y no es fácil de, verlo, al menos que hayas volado muchos drones y según en la zona que vivas, que este modelo es el que tiene mejor conectividad de todos los DJI, ¿vale? Este es un dron que puede hacer unos 6 kilómetros en CE ¿eh? y supongo que puede pasar los 10 kilómetros pasándolo a FCC. Me gustaría intentar pasarlo a FCC. Voy a hablar con la gente de DJI para que me dejen de joder con el modo CE ¿eh? y tener toda la potencia de señal. No justifica, lo llevo hablando toda la vida, los 5 años que tiene mi canal y todos los drones que he volado, que son 20 no sé cuántos drones, que la señal es fundamental que esté al máximo, no que esté limitada. Eso es una equivocación, no sé en qué cabecita, pero he visto en, este estos últimos dos meses y medio que las cabecitas a veces eh, están totalmente fuera de foco. Entonces voy a ver si lo puedo pasar. Si no me lo, me lo facilitan, lo voy a hacer yo, como hice con todos los drones. Saben que el Phantom lo tenía en FCC, el Spark lo tenía en FCC, el Mini 1 lo pasé a FCC y el Mini 2 lo pasé a FCC un día, el Mini 2 o me hizo falta. Yo creo que el Mini 2 no me hizo falta porque me sorprendió la, conexión y la conectividad. Pero cuando pasé a esto, el Hubsan Sino Mini SE, ya me quedé totalmente sorprendido de la conectividad, porque los que me siguen saben que en mi zona hay mucha interferencia, hay mucho dinero, y el nene de dos años tiene 3, 4 aparatos conectados a, a internet tirando señales en el aire y el hermano que tiene 11 años tiene 4 o 5 aparatos, tablet, teléfono, la play, el ordenador, un portátil, el tablet, todo conectado, más alguna, algún otro jueguito que tenga. El padre tiene conectado hasta el coche, la madre tiene todo conectado, que a escondidas tiene el Tinder en, en el teléfono que deja en el trabajo y, y bueno, está todo el mundo conectado en esta zona, entonces es un infierno. Y además todo lo que es metales, todo lo que es magnetismo y lo que es el sol. En zonas de muchísimo sol hay que controlar algo que se olvidó por completo, que nadie menciona y que nunca más se hizo, es el tema de la radiación solar que hay que controlarlo porque te puede tumbar, un dron y a veces hay cosas que fallan en la electrónica, no se saben por qué y es por el sol. Pero bueno, tu dron. Osvaldo buenísimo, ¿eh? Ya escribí, a la Embajada de Ucrania, me quiero ir para ahí. Se dilató mucho lo mío, quería salir antes y se fue al 22. No sé si no me voy antes. Una rotura de huevos más con los bidones a última hora y le van a pasar feo. Y bueno, a ver, hay que ir a defender hay que ir a defender lo que uno piensa, lo que uno, la ideología y la geografía. Nos están poniendo en peligro a todos en un segundo explota una central nuclear y acá nos tenemos que ir más de todo lo que va a pasar, ¿no? Este tipo es un inconsciente y hay que pararlo. Dicen que no van a mandar tropas a Ucrania. ¿Por qué? ¿Qué miedo tienen? Es el momento, ojalá, despierten a Patton. Despertame a Patton, haceme un clon y yo. Patton va a ir a, a Ucrania, se va a llevar las tropas. Viva Patton. Ese sí que sabía.